皆さんこんにちは。今日は上げ足を取るの意味を紹介します。上げ足を取るとは、話しての誤りを捉えて、からかったり、悪口を言うことです。ちなみに、上げ足とは、相撲や柔道で浮き上がった足のことです。では、 実際に使ってみましょう。あなたはいい間違いが多く、先輩からは、お前の言い間違いを指摘してあげているのだという理由をつけて、上げ足をいつも取られており、今日も上げ足を取られた時、あなたは限界となり、先輩に言います。先輩がやっていることは、 上げ足を取るということではないですか、と。